Tuanze kwa taarifa ambapo babake Zablon wa Yesu kutoka Butere kwa jina kamili Zablon Atanda aliyedaiwa kuwa mfuasi sugu wa Paul Mackenzie anadaiwa kuhusika kwa vifo vya watu zaidi ya tisini waliopatikana wakiwa wamezikwa kwenye msitu wa Shakahola kwenye kaunti ya Kilifi amehoji kuwa alishangazwa kupata ripoti kuwa mwanawe alikamatwa kwa kuhusika na Mackenzie. Ni taarifa ambayo anaangazia mwanahabari wetu Meshak Obo. Cleophas Atanda babake mzazi kutoka kijiji cha Eshirombe, kata ndogo ya Lukohe, eneo bunge la Butere, anasimulia kuwa mwanawe alimlea kwa njia nzuri na aliyependa kanisa, na baada ya kidato cha nne alijihusisha na ukulima kabla ya kwenda jijini Nairobi kutafuta kazi mwaka wa elfu mbili kumi na sita. Nilimsa, alikuwa kijana mzuri sana, wacha nisema alikuwa tu kijana mzuri sana, mwenye heshima mzuri Nilimlea kwa njia mzuri tukiwa na mama yake wakati alikuwa bado yuko hai. Baada ya hiyo mambo ya shule, hapa nyumbani alikuwa tu mtu mkulima, akawa mtu wa kupenda kanisa. Alikuwa naomba kwa kanisa linaitwa UPC hapa Butai Mushiro, ndio walikuwa kwa UPC, lakini mimi ni mtu wa SK. Up to now mimi ni mtu naomba kwa kanisa ACK e Lukoe sub-location. mwanawe alitoka nyumbani na mkewe akiwa na watoto wanne na alipata kazi ya kuuza kwenye duka la jumla kule Nairobi. Baada ya hapo ndio akaoa eh, akafanikiwa na watoto nne, wasichana wawili, vijana wawili, na akapata kazi supermarket alikuwa anafanya kazi vizuri, hata ananitumia usaidizi. Baadaye ndio nikaanza kusikia tu fununu ati huyu kijana yako sasa amewacha, amewacha hiyo kazi. Aidha, anasema kuwa alipata ripoti kuwa mkewe Zablon alimshtaki kwenye kituo cha polisi na hata kufikishwa mahakamani na kufungwa kwa mwezi mmoja baada ya kumpiga mkewe na kumjeruhi kwa madai kuwa hakutaka wanawe waende shuleni na hata kutibiwa wakiwa wagonjwa. Ile kitu ilifanya nipigwe Ati huyu bwana yangu amesema nimekataa kufuata yeye kwa hiyo dini yake, na sisi ni watu wa dini ya UPC. Aliniambia hiyo dini yake ile aliingia hairuhusu mtoto mtu mtoto ama mtu yangu yote akiwa mgonjwa aende hospitali, airuhusu mtoto yangu aende kwa, kwa shule. Mimi sikuwa huko, lakini mimi nasema vile niliambiwa. Inaarifiwa kuwa baada ya Zablon kuachiliwa hakubadili tabia na hata kuikana familia yake na kisha kutoweka, na hakuna yeyote aliyejua alikoenda, na kueleza kuwa aligutushwa kupokea ripoti kuwa mwanawe ni mfuasi wa Paul Mackenzie. Sasa kutoka nikafikiria, sasa amekuwa disciplined, atarudisha familia yake. Sasa ndio alisiti, akakataa kabisa, akataa na akakataa mpaka taka hii wakatengana na mwanamke, hataki watoto, hataki mwanamke. Akasema imani yake haikubaliani na watu wa, kama sisi msei na huyo, maanake sisi ni watu mba mba siku eh, mashetani. Hakuna mtu anajua yeye iko wapi. Sasa hii Tuesday ndio nilisikia watu wanaambia wa, wa, mimi wakati mimi natembeanga huko nikitafuta chakula ya wasee ile mm-hmm. Asa, <laughs> ah, nikaambiwa eh, huyu kijana yako anaitwa Sabu eh, unajua kitu ilifanyika? Mimi nikasema hapana, akafanya namna ile ayayayaya, nikaona kijana yangu pingo ndio hiyo kamekaa tu acha si mtu namna gani. Nikaona askari ndio hao wanamshikilia wana nikaanza kuonyesha makaburi watu napepana na nini, hati miwili ya watu haya. Atanda kwa sasa naiomba serikali kumsamehe mwanawe akisema kuwa imekuwa mara yake ya kwanza kwenda kinyume na sheria na kuwa akipewa muda huenda kabadili ili aweze kuwalea wanawe. Watu wale wanamjua wameshangaa kusikia kitu hii inasemekana. Watoto wangu wote, hakuna mtoto hapa alikuwa mkora, hata kwa hata nini, hakuna. Huyu mtoto anaweza kuwa anafanya hii vitu, ni kuna shetani fulani ile inamwingilia. Hii mtoto angekuwa anafanya vitu hii eh. Serikali imusamehe imu, imu, imu, imu imuachilie akuja alinde watoto wake. Nikiripotia West TV kutoka Mushirombe, eneo bunge la Butere, kaunti ya Kamega, nitemeshak Obonyo.